የሙሴ ህግ በድንጋይ ተወግሮ ይገደል ይላል። ደግሞ ወንጌል ደግሞ ግራ ለሚመጣ ቀኝ ስትላለች እና ደግሞ ክርስቶስ ደግሞ እንደዚያ ካለ ደግሞ ለህግ ልሽር አልመጣውም ይላል። አሁን ያ የሙሴ በድንጋይ የመወገገር ህግ ቀርቷል አልቀረም? አልቀረም። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና አልቀረም። እንዴት ነው? እንዴት በድንጋይ እጅ የቆረጠ ሰው እጅ ይቆረጣል፣ ክፋት የሰራ ሰው በድንጋይ ይወገራል ይላል። ለምንድን ነው እንደዚያ የሚለው እግዚአብሔር? እጀ ቆረጠ ሰው እጅ ይቆረጥ ያለው ለምንድን ነው? እጀ እንዳይቆረጥ ሲል የሰው እጅ እንዳይቆርጥ ነው። ስለዚህ ፍቅር ጸናች ማለት ነው። ፍቅር ጸናች በሉ። ክርስቶስ ደግሞ ይልቁንም መጎናጸፊያ ለወሰደብህ መጠምጠሚያ ውስጥ መጎናጸፊያ ጨመረልህ ሲል ያንን ህግ አጸና ወይ ሻረው ነው የሚባለው። ፍቅር የበለጠ ጸናች ነው። ሌላው በድንጋይ መወገር በመንፈሳዊ ትርጉም ሲተረጎም አለት ክርስቶስ ነው። ለምሳሌ አባቶቻችን በድንጋይ ተወግሬ ሶስት ቀን በባህር ሰዋኝ አደርኩ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይህን ቅዱስ ሳዊሮ ሲተረጉመው በሶስት ቀን በድንጋይ ተወግሬ ማለት በብነ ሃይማኖት ተወግሬ በኮኮ ሃይማኖት በቅዱስ ጴጥሮስ ሃይማኖት ጸንቼ ሶስት ቀን በባህር ሰዋኝ ውዬ አደርኩ ማለት በምስጢረ ስላሴ ባህር ሰዋኝ ኖርኩ ማለቱ ነው። ብለው ይተረጉሙታል ማለት። ስለዚህ ድንጋዩ በክርስቶስ በማመን ይተረጎማል። ውሃው በባህረ በጥልቅ ወይም በቀላይ ሃይማኖት ይመሰላል ማለት ነው። በቀላይ ሃይማኖት ይመሰላል። ስለዚህ አልተሻረም፣ ጸና ይባላል እንጂ ማለት ነው።